Hay un grupo de seres humanos que tienen un plan Babilonia tiene un plan pa' que te encuentres mal Poco a poco con sus métodos te quieren matar No te quieren envenenar Hay un grupo de seres humanos que tienen un plan Babilonia tiene un plan pa' que te encuentres mal Poco a poco con sus métodos te quieren matar No te quieren envenenar Si quieres sentirte fuerte y que lata tu corazón Sal a la calle, haz deporte y cuida tu alimentación Ellos tienen mecanismos para que tengas depresión Que te dejes llevar y que pierdas la razón Una hora de paseo al día para oxigenarte Zumo de naranja natural para no oxidarte Bebe agua fresca, fren para refrescarte Alma y cuerpo ready chico que quieren matar, Porque tu cuerpo es un reflejo de todo lo que le das Trátalo con cariño y mi malo que no hay más Poco a poco en tu mente resultados verás Y como un tipo invencible te sentirás Esos hombres los tienen comiendo de su mano Así que fremente sana, cuerpo sano Ven rápido a contárselo a tu hermano A que no caiga en las redes de esos ciudadanos Hay un grupo de seres humanos que tienen un plan Babilonia tiene un plan para que te encuentres mal Poco a con sus métodos te quieren matar no, Te quieren envenenar Hay un mundo de seres humanos que tienen un plan Babilonia tiene un plan para que te encuentres mal Poco a poco con sus métodos te quieren matar no, te quieren envenenar Quieren verte perezoso y que te encuentres mal Que de ese sueño cómodo no quieras despertar Que te sientas estresado y bajo de moral que sientas que es normal ese estado mental No quieren que pienses por lo que pueda pasar Porque así es mucho más fácil y te pueden controlar Y por mucho que grites nadie te va a escuchar Esto pasa desde los principios, no es nada actual Con los ojos abiertos todo más claro verás Yo con actitud correcta donde quieras llegarás Hay buenos resultados seguro cosecharás Y de ser un títere más un poco te librarás Esos hombres nos tienen comiendo de su Así que flemente sana, cuerpo sano Ven rápido a contárselo a tu hermano Pa' que no caiga en las redes de esos ciudadanos Hay un grupo de seres humanos que tienen un plan Babilonia tiene un plan pa' que te encuentres mal Poco a poco con sus métodos te quieren matar que quieren envenenar Hay un grupo de seres humanos que tienen un plan Babilonia tiene un plan pa' que te encuentres mal Poco a poco con sus métodos te quieren matar No, quieren envenenar ¿qué es eso que tienes Yal? Cuando estoy contigo los problemas se van Que si no estás no te dejo de buscar cuando apareces me escapo a otro lugar A cada ratito nena pienso en ti No puedo olvidar el día en que te conocí Con esa sonrisa cuando te acercas a mí Haces que sea un hombre feliz yal Yal por esa boca yo cumplo condena Cuando me miras con tus ojos de pantera cuando me pierdo en tu larga melena Haces que se rompan las cadenas, oh ya. Si es que ya le estás pa' cometer delito Sabes que por ese cuerpo yo me derrito Tus perfectas imperfecciones yo las necesito De todos mis placeres mi placer favorito Sayal me eleva al cielo Sayal me eleva al cielo Sayal me eleva al cielo Cuando yo la veo, sí Cuando yo la veo, sí Sayal Por eso digo que yo quiero que tú seas mi mujer Llegaste como un ángel para hacerme renacer Me hace sonreír en este mundo tan cruel Esto es lo que siento y al que le voy a hacer Por eso digo reina que tú eres mi abrigo mm, Que llegaste a mi vida para cambiar mi destino Dos corazones, con mismo latido Contigo nena yo me siento protegido paso el día esperando que suene mi celular O que llegue un mensaje suyo a mi WhatsApp Que marque mi número y me quiera llamar Porque yo la voy a esperar Porque solo yo te pido hagamos juntos el camino Porque así yo me siento inmortal porque lo que yo te digo, porque como yo te miro es un sentimiento real. Oh, yal. Sayal me eleva al cielo. Reggae music, reggae music, lo que vivo Paso de la balaba y comentario negativo Ser un hombre feliz es mi primer objetivo Ali, ah, mi, mi, mi, mi primer objetivo me representa la Derry Danzal Real gladiadores desde hace long time Un big para mi crew que siempre está Para lo bueno y para lo malo pero siempre está ahí Sigo con 30 en el campo de batalla El gladiador no tira la toalla Están hablando la balaba mmm, La balaba Cuánto he ganado y cuánto perdí Yo y mi trabajo me trajeron hasta aquí Hoy estoy tranquilo con mi family The Fighter KJ Mohamed Ali Cuánto he ganado y cuánto perdí Yo y mi trabajo me trajeron hasta aquí Hoy estoy tranquilo con mi family The Fighter KJ Mohamed Ali Ha pasado mucho tiempo desde mi primera plena Y la cosa no ha cambiado tanto desde que llegué a la escena tiene talento lo demuestra en la acera ¿Y el que no? Baja como marea Estoy agradecido a los que me dieron la mano Los que me enseñaron para subir un peldaño Me dieron sabiduría, esos son mis hermanos Los que me dijeron bien y mal cuando era necesario Ahora estoy tranquilo con mi familia Paso de chisme y comidilla Tú a lo tuyo soy un crión Llega el micrófono veterano danova Llega el micrófono veterano danova Canto colcha y loba, loba, aldeanos y aldeanas que se acerquen a la zona. Mohamed Ali, Moja, Mohamed Ali, Mohamed Ali, Moja, Mohamed Ali, Mohamed Moja, Mohamed Ali, Mohamed Moja, Mohamed Moja, moja Ali, moja metalí, moja moja Moja, moja metalí, moja metalí, moja moja Metalí. Cuánto he ganado y cuánto perdí. Yo y mi trabajo me trajeron hasta aquí. Hoy estoy tranquilo con mi family. The Fighter. KJ Mohamed Ali Cuánto he ganado y cuánto perdí Yo y mi trabajo me trajeron hasta aquí Hoy estoy tranquilo con mi family The Fighter KJ Mohamed Ali great people. Hennessy, Hennessy, Hennessy, el que Trigo el estilo de moda, quieren jugar a la cola, cola, que salga la copiona. Cuando una batida se acaba el juego, Samu y el área miran al suelo. Ellos ya saben quién es el dueño. Ellos ya saben quién es el dueño Tienes que estar atento Esos mañacos van muy lento Quieren jugar en el modo experto Si quieren aprender que tomen asiento No, no, no, no, no, no, no No pueden jugar en mi modo No, no, no, no, no, no, no, no, no Pueden hacerlo como Nova, no Hennessy, el que Nova Nova, tienen que aprender de mi rola Rola, Maserati, VS Skoda Si crece de mala manera se poda Pa' cuando ha sido yo ya he venido Lo siento loco si estás perdido Lo siento loco si estás perdido Si quieres loco te enseño el camino No saben hacerlo con un canuto Y tienen delante el estilo más puro Comerás huevos cuando seas adulto Estás en la escena solo para hacer bulto Calla y escucha y papá Calla y, calla y escucha y papá Calla y escucha y papá Calla y, calla y escucha el papá. Hennessy, Hennessy, Hennessy, con el balón como Messi. Lo hago easy, easy. Quieren probar de mi Frenesí Frenesí Pongo en la cancha un flow pulido. Cojo el micrófono de DC. Falta de flow no es mi problema, mi. Lo siento si salir caído Y cada uno con su merecido Se levanta la voz, pero como vivo Que América, lo que han aprendido Que América, lo que han aprendido El nueva nunca se cansa Yo tengo la salsa para engordar tu panza Yo pongo el trance para tu danza Todavía os queda un poco de esperanza no, un fucking bullshit no la creo Cuanto más habla yo más me recreo Quieren jugar y están en el recreo Quieren joder con el flow más serio Presta atención a lo que dice tu papá papá papá papá Él está subiendo mucho pa' tu era, era, era Presta atención a lo que dice tu papá papá papá papá Voy a darle su, merecido con calidad Salgo la cancha a matar Salgo a la, salgo la cancha a matar Salgo a la cancha a matar Salgo la, salgo la cancha a matar Yo. Pussy, pussy, dicky, dicky, tonguey, tonguey, licky, licky. Pussy, pussy, dicky, dicky, tonguey, tonguey, licky, licky. Pussy, pussy, dicky, dicky, tonguey, tonguey, licky, licky. Pussy, pussy, dicky, dicky, tonguey, licky, licky. Pussy, pussy, dicky, dicky, tonguey, tonguey, licky, licky. Pussy, pussy, dicky, dicky, tonguey, tonguey, licky, licky. Pussy, pussy, dicky, dicky, tonguey, tonguey, licky, licky. Pussy, pussy, dicky, dicky, tonguey. when the Nunca abandona como Paolo Maldini defendiendo la zona Esto es lo que toca cuando juega el Nova Long time en esto no estoy por moda Buco, buco, Licky Pushy que intenta Buco, buco, Licky Pushy que inventa En línea de desde los 80 La que es lo que representa Párame, párame Sé que les cuesta y no pueden párame No logro entender lo que quieren párame Con esa actitud retroceden párame La ver pero un swag de millonario. Mi música suena en el carro de cada barrio. Mi, música suena en el carro de cada barrio. Sube el volumen que estoy dentro. Fuera de fama y reconocimiento. Un amor, un sentimiento. Por eso ese tipo de actitud no lo consiento. en el tiempo hablando de este man. Para el perro que ladra, yo soy su bozal. Lo pongo de cuero, plástico y metal. Les fundo en analógico y en digital. A voces lo están pidiendo. Ellos son los están perdiendo. Consejos vendo el camino tengo. Que le metan mente a lo que están diciendo. Los medios, y su Me río del mileurismo Y cada 500 es espejismo rush No tengo tiempo para beef. No tengo tiempo para ti. El tiempo que tengo lo disfruto dando amor a mi family. diferente y no como en los manuales Me gusta que me muerdas y pierdas los modales Que me des amor en cantidades industriales Dámelo mujer y no pares labios tiernos que besan, que besan para mí No tienen desperdicio esos ojos lindos que miran, que miran hacia mí Son mi mayor vicio, los deseo desde que los vi Este corazón de hombre firme lo traigo para ti Esos labios tiernos que besan, que besan para mí palabra que defina tu persona Cerca de esa reina este boy lleva corona Estás lejos, mi corazón se desmorona Ya, mi corazón se desmorona Esos ojos grandes son mi religión Conquistaste mi cuerpo como Napoleón Esa ladrona, Robo mi corazón Esa ladrona, Robo mi corazón Así que acércate poco a poco a poco Dame eso que tienes, que me tiene loco así que acércate poco, a poco a poco Dame eso que tienes, que me tiene loco eh. Soy un hombre loco, loco, preso de su amor En Luchando en la batalla sin medio Lo hacemos barato porque no tenemos medios Compramos barato porque no tenemos medios Vendemos barato porque no tenemos medios Sonamos millonarios, no tenemos serio Esto es lo que hago, esto, es lo que hay Represento reggae Samurai, Nunca fui un artista detrás de la pela Las calles de Bilbao fueron mi escuela Esto es lo que hay aunque a muchos les duela Ya se te suelta la pena un, un micro de 100 pavos, PC de 10 años Yamaha HC8 en una tarjeta eso basta para sonar en los barrios Con eso basta para sonar en tu carro Esto es lo que hacemos desde que estamos sonando Mucho más sencillo de lo que estabas pensando Para el que cree que nos estamos forrando Estamos grabando en un cuarto yo Lo hacemos barato porque no tenemos medios Compramos barato porque no tenemos medios Vendemos barato porque no tenemos barato, compramos barato, compramos barato, vendemos barato, vendemos barato. Traemos lírica barato, bíblica para el artista que no se rinde, bíblica para el artista que no finge, bíblica para el artista que lo hace humilde, bíblica, bíblica, Gap Lo digo claro para que quede patente, lo digo claro para el que le represente. Aquí seguimos con las ganas de siempre, aquí seguimos poniéndolo caliente llegar a la meta Tienes que tirar pa'lante como un atleta Cuida tu mente y tu cuerpo respeta Nadie lo consigue sin sudar la camiseta No te quedes mirando lo que la vida te va a deparar ah, Mantente siempre original, con la actitud correcta nadie te podrá parar. No se trata de llegar primero, sino de llegar. Lo hacemos barato porque no tenemos medios. Compramos barato porque no compramos barato, vendemos barato, vendemos barato. Profesional, el no Profesional number one profesional, profesional, profesional, number one. profesional, profesional, yo. cojo el micro, el DJ profesional. cojo el micro por un DJ profesional. El que con su lírica te puede matar. el débil no lo puede aguantar. Sabe que está en el micro el DJ number one. Cuando el selector Porque con el micro mano estoy como el león siempre ready De lo que pasa alrededor Así que escucho cuando ponen la versión Que está novato tirando inspiración Yo un no lo hago de mala baba Pero si me citan, voy a escupir baba ya saben que mi lírica es Y que no pueden tirarle al When me, me, me, me, me, me, me, me, me, say me just can't done. See me, me, me, me, me, see the hit man a come. See me, me, me, me, me, say me just can't done. When them see me, me, me, me, me, see the hit man a come. See me, me, me, me, me, see the hit man a come. See me, me, me, me, me, see the hit a go cut them down, down, down, me Carry microphone, you need a professional. Carry microphone, you need a professional. Carry microphone, you need a professional. Violin, we I go cut them down, down, down. Take a console, you can't take boy, them up. con su lírica te puede matar que con su lírica te puede matar con un nivel profesional Si me ponen roots, si me ponen danza saben que el novato está en su salsa ¿Ah? Porque mi lírica es directa como lanza Por mucho que corres voy siempre te professionnel Encore une micro pour nous, nous professionnel Encore une micro pour nous, nous professionnel Entre consolidicat et pour des mandats Entre consolidicat et pour des mandats Entre consolidicat et pour des mandats Encore You don't take it personal You talk about done Craig K su del el resto Voy tan sobrado que ni me molesto Estáis muy lejos, sois muy lentos La mente en la pasta y el alma en esto Oh, Strictly for my soldiers Te doy lo tuyo, te pongas como te pongas Sin límite, no hay timidez Así que dímelo otra vez yo Yo soy mi límite, mi límite Yo soy tu límite, tu límite Yo soy el límite, el límite Bro, no hay límite yo soy mi límite, mi límite. Yo soy tu límite, tu límite. Yo soy el límite, el límite. Bro, no hay límite, no hay límite. Vaya su suerte Solo quiero gente de raza Que va a hablar conmigo, no se disfraza Se interesa, te reemplaza Oye el puto no va, no, no, no, no, no, no, no No quiero war, war pa' mis enemies Pero si piden topa yo les espero aquí No quiero war pa' mis enemies A ella le gusta, a mí me gusta. A ella le gusta, a mí me gusta. A ella le gusta. Whiny, whiny, mueve pa' mí. Ese cuerpo like a tsunami. gusta. Whiny, whiny, mueve pa' mí. Ese cuerpo like a tsunami. gusta. Tienes el estilo original, bien arregladita pero siempre natural. Mm. Dale duro, duro es el metal Ese contoneo lento like a criminal le gusta mueve y no pares Ese movimiento lento que tú solo sabes A ella le gusta Que suenen los graves Y la magia de la noche Una de estos animales Y al Te una copa Quiero tenerte en mi cama, nena, y quitarte la ropa ya No te hagas la loca reconozco esa mirada y yo sé que tú quieres topa Solo necesito que me hagas una señal Que me cojas de la mano y salgamos del local Vamos donde quieras, lejos de la capital No tengas miedo, muchacha, que soy un tipo normal Winey, winey, mueve pa' mí Ese cuerpo like a tsunami Winey, cacho una millar Whiny, whiny, mueve pa' mí Ese cuerpo like cacho una millar Whiny, whiny, mueve pa' mí Ese cuerpo like cacho una Dada, dada, dada. Dime quién es el namba número uno en la tabla. Ah. Dime quién es el que manda, no me aguantan una tanda. Ah. Solo son propaganda, no va la más demanda. Ah. Dime quién es el que manda, Anda. quieren joder con mi banda. Enemy, dada. dada. Dime quién es el don dada. dada. Enemy, dada. Dime quién es el don. Quieren probar de mi escama. Quieren probar de mi rama Lo pongo real como Saba Lo pongo real como a Mama ¿Qué estás hablando mi pana? Disparo flow como bala Mi flow no se paga con lana No ando detrás de la fama Dime tú lo que anda Están escupiendo baba Estoy jugando pachanga Pa' mí solo son una ganga Enemy, dada Dime quién es el don dada Enemy, dada Dime quién es el don Ponga como se ponga No me aguantan una ronda Ponga como se ponga NO va que nadie se esconda. Tu mente hay que educarla, tu boca hay que lavarla. Sal fuera de la sala, no queremos tu baba. Dime QUIEN trabajaba por cambiar el panorama dime tu crew donde estaba Cuando yo elaboraba Si me que funciona Solo lo hacen por moda No son más que copiona No va a controlar la zona Enemy, dada Dime quién es el don dada Enemy, dada Dime quién es el don Pase pon a tirarla Te voy a quemar como lava Tú sabes cuál es la vaina No va a haber un mañana no me ando por las ramas, no lo hago a las malas. Son diferentes escalas. Sabes quién es el don Norte, norte, pura vaina sin corte. Te doy tu pasaporte, no juegues con el del norte. Yo tengo la miel, tengo lo bueno, lo rico. Yo tengo la miel, la tengo, la tengo. Yo tengo la miel. es el number Número uno en la tabla Dime quién es el que manda No me aguantan una tanda Solo son propaganda No vale más si demanda. Dime quién es el que manda Quieren joder con mi banda Enemy, dada Dime quién es el don dada Enemy, dada Dime quién es el don Enemy, dada Dime quién es el don dada Enemy, dada Dime quién es el don No están preparados para el campo de batalla las piernas en el cada cada saben que están luchando con el don Dada Boom, kaboom, artillería pesada No están preparados para el campo de batalla Les tiemblan las piernas en el cada cada saben que están luchando con el don dada, Boom, kaboom, artillería pesada